insane as you think. Aduh, masih aja ditonjokin coba di udara. Astaga. Lah. Kok Kok nyampe di situ lagi? Yeah, that was fun. Yeah, it was okay. Well, it's not like we get a do-over on this one. The hell we don't. Ayo, halo what's up guys Kembali lagi bersama gue Fir, kita hari ini bakal lanjutin lagi main Deadpool Ya, kemarin itu kita udah ngerusuh sampai kita ngebajak helikopter orang Dan akhirnya kita masuk lagi ke markasnya mereka Dan gue nggak tahu apa yang bakal terjadi Dan ya, di sini kita masih punya banyak sekali uang untuk upgrade atau membeli sesuatu Tapi, ya, I don't know Ya, sebelum kalian sebelum kalian lihat video ini Jangan lupa juga untuk subscribe Karena subscribe itu <laughs> gratis ini eh, ya jangan lupa juga untuk like video ini share dengan teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk cek playlist yang bakal muncul setiap berapa menit sekali di atas ini atau kalian bisa cek sendiri di deskripsi karena banyak sekali playlist yang mungkin kalian belum lihat yang udah pernah gue mainin nah tanpa basa-basi lagi let's get into the game ya kita bakalan beli kayaknya kita bisa beli shotgun ya atau Nathals uh, ya the Castro Boss this build combos like 9mm mid head raises those with the recoil they spit hot fire you understand atau kita bisa beli apa ya kita beli shotgun atau ini dulu ya kita beli shotgun dulu ya kita mau coba purchase uh, ini juga kita bisa purchase seperti ya uh, atau kita beli apa ini uh, hammers this should be banned from TV gue nggak tahu apakah ini good for killing but not for high combos well dan kita sepertinya bakal beli ini juga ya purchase ammo 120 well then ya gue nggak tahu gimana cara nge-switch antara mereka mereka pada ya tapi kita ikut yang ini dengan yang ini aja Well then. Use M to switch melee weapons and to switch guns and space J to switch gadgets and spacebar to continue. Oh, Okay. Berarti kita bisa tukar-tukar senjata pakai N ya. Oke okay, then. Well then, spacebar to continue. B T dubs hold G to aim a gadget before you throw. Spacebar continue. Seriously, haven't they learned yet? Waste them again. Okay, siap. The penthouse. I nice. knew we'd make it. Okay, nice. Now, where is the man of the hour? Uh, yeah. Oh my god. Blanco. Hello. Well, you can't get me, freak. My planet room is Deadpool proof. Oke, okay, kita bakalan ganti senjata pakai apa ini? SMG ya. Nice. Special delivery. Special delivery. Ini sekarang nembak 30 peluru atau gimana sih, Cete? Oh, iya benar. Iya benar sekarang nembak dia 30 peluru, guys. Oke okay, nice. Ya banyak banget ya peluru ya. Banyak banget peluru yang kebuang tapi ya. Oke okay, nice, oh, mati dia. Oh, jangan pada mati. Good one. Oh. Eat shit for breakfast. shit for breakfast. Anjir, namanya The Solution coba gue belum. Only one way to find out. Oh my god. Gak kuat dong. Wadir. Itu granat siapa, cu Oh iya, oh my god. Never speak of this. Never speak of this. Ya, kita restart soal checkpoint ya. Kayak, kayak tadi ada kayak tadi ada sesuatu yang ngaco ya. Ya, peluru habis dong. Oh, itu dia ngelempar bazooka rupanya ternyata gue baru pasti. Oh, alah, kampret teleporter to dodge those rocket attacks. <laughs> Remember you have a teleporter to dodge those rocket attacks. Ya, gue bahkan diingetin sama karakter utama gamenya coba gimana sih ngaco gue. This panic is impenetrable. Oh, nice. Man, what is this? Someone get up to the penthouse and kill this asshole. <laughs> okay, hold you for the solution. Oke, okay, siap apa tuh? Boom. kok oh, gue sendiri kena sih ngaco emang. Uh, mungkin gue bisa ganti jadi gimana mungkin? Where, Oh, langsung meninggal ya pada ya. Oke, okay, nice. Eh, ada lagi kah? Oke, okay, siap. Kita adu, kita adu solution. Boom. Boom. Oke, okay, nice. Uh, lagi. Hajar lagi, Mas Bro. Terusin. Ya, habis dong. Habis dong. Wets, tidak bisa mas bro. Astaga. Wuh, hampir kena. Oke, okay, nice, nice, nice, nice. Aduh, gila. Gila juga nih orang. Oke, okay, nice. We need a vacation. Alright know What you're after, you masked freak. But you'll never get to me while I'm in this panic room. I'd like to test that theory. I'd like to test that theory. How much C4 is this gonna take? <laughs> Oh, more than 20 ounces. <laughs> What? about. I hate the metric system. How much in American? Let's see. carry uh, this. Seven. Uh... Dude, fuck math. Just use all of it. Just use all of it. Astaga. <laughs> oh yeah! That was awesome! Itu berapa bom, That was pretty sweet though. How's that for impenetrable, asshole? Careful, we still need him alive. Exactly how alive are we talking? <laughs> Repeatedly press spacebar. Oke, okay, Den. Aduh. Oh, Oke, okay, Den. Ya, hajar terus. Oke, okay, siap. Hajar terus ke tembok. Hajar terus. Hajar lagi. Eh, sorry, you can itu referensi dari mana, weh? <laughs> insane as you think. Aduh, masih aja ditonjokin coba di udara. Astaga. Lah. Kok Kok nyampe di situ lagi? Yeah, that was fun. Yeah, it was okay. Well, it's not like we get a do-over on this one. The hell we don't. Huh? <laughs> dia bikin dia bikin meme dari dia bikin meme dari sendiri dia bikin meme dari kelakuannya sendiri coba now that's what I'm talking about Peter my man you see all that <laughs> buttload of awesomeness Deadpool you idiot do you know how much money all those explosions and tacky graphics just cost me you can't just change whatever you want whenever yeah that's you want. great Peter talk to my dick hey Where are you a-holes going with my contract? Lah, jadi selama ini tuh cuma acting doang. Domino and Death. Way to go. He got away. Give me some credit. Oh, I see. We let him get away, didn't we? Duh. fun is in the chase. Now you're talking. Let's get him. Lah, jadi jadi dia tadi kita main itu tuh cuma actingnya dia doang ya kan, pakai tapi pakai tapi pakai budget banyak banget, makanya grafiknya tuh keren banget gitu kan. Sampai dimarahin sama produser gamenya sendiri coba gitu kan. Lu tahu gak sih berapa duit yang gua Aduh. Using B can you can can allow you to avoid damage. Alright then, well then, nice, nice one. Apa ini? Kita nggak bisa kesini kah? Ini kan ada pintu nih, nggak bisa masuk sini kah? Nggak bisa dong. Oke siap. Mana ini? Let's go in here. No. Alright then. Gue mau ganti jadi apa ini? Oh, I love old 8-bit games. Jadi kenapa jadi 8-bit anjir? This game is an old or 8-bit moron. 8-bit moron. Mr. Deadpool, we ran out of money and this is what you get. Hey, look at the boner over here. You said boner. <laughs> boner coba. What do you think? Sharp, right? Sharp, right? Terus gue musik mana ini? Uh, alright then, ya kita jadi main game 8-bit zaman dulu guys. Kita nggak bisa lompat bahkan ya. Lah, momentumnya habis dong. Oke, siap. Nah, kita masuk sini. Bahkan musiknya berubah jadi 8-bit ya, what the hell. Oke, okay, nice. Mati semua ya. Good. Couldn't have happened to a nicer bunch of guys. Could have happened to the nicer bunch of guys. Alright then, ya apa ini? Interact. What the fuck? Apaan tuh? Bisa lagi nggak? What the fuck? What apa the fuck? Gak ada gak ada lagi yang keluar kah atau gimana cerita itu? Atau gue bisa masuk sini kah? Lah, kok Coba gue keluar dari sini ada apa ini? Love the color palette here. Love the color palette. Oke, ini kita bisa buka sini kan? Nah, kamu kan kunci dibuka sini. Oke, siap. Ada api-api juga. You want mustard with that? Oke, siap. Nice. You interact. Interact. That's right. Use the quads. That's right. Use the quads. Lah, kok. Oh, Papi. Hello? Peter! Hey, I was just running around my game, and all of a sudden I noticed that uh, some shit was fucked up. What's up with that? I warned you about the budget, Deadpool. You literally blew Wait, all the money. Budget? What the hell, man? Jadi kita masih ngomongin budget, bahkan dalam game yang udah jadi ya. Peter, sweetheart, Bobola, let me remind you that my website got 15 million hits the weekend we announced. One million one? One million two, <laughs> cough it up. Dia nge-refresh websitenya sendiri sampai one one million subs parah banget. Terus ini kalau sadar gue balik sini ada, gue bisa gue bisa hajar lagi. Ya? Oke siap bisa gue hancurin semua ya berarti ya. Coba gue hancurin semua ya. Apa yang bakal terjadi kalau sadar gue hancurin semua ya? Sini kalian, sini kalian mainan-mainan gak jelas. Mati lah kamu satu juga. Sini kamu, udah. Udah diam kah? Ah, alright then. Ya, kita lanjutin langsung sini. Aja. What's that? Go. I'll hold him off. Go, oh, I'll hold him off. Wait, wait. What? Who? D-list villains. D-list villains. Alright, they chase the marauders. Siapa itu marauders aja? Ya, terus jalanan rusak gitu. Alright then. Kamu merusak. Alright then, one dead. One died. Alright then. Ada, kenapa gua ganti aja Siap. Bisa nggak aku langsung? guys want with Mr. Moneybags anyhow. Whatever. They've got our mark. No mark, no money. Itu siapa yang nembakin gua? Oh, itu itu itu. itu. Gua nggak lihat buset dah. I aim because I care. I aim because I care. Mana tuh? Ya, siap, nice. Satu lagi. Oh, bukan itu udah mati ya. Alah, siap. Sini lo. Oke, siap. Woo! Oke, siap. Sini lu. Oh iya. Mana dia? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Eh, itu. Now these should come in handy. Now these should come in handy. Ah, sini lu. ah Astaga, nggak kena coba. Reload. Mati lu. One down. That was sick. Oh, I should sign my work. I should sign my work. Mesti gue tanda tangan tuh ya tadi ya. Oke, siap mau untung tangan gue cukup panjang ya, jadi gue bisa nekan nekan tombol-tombol yang gue pengen gitu kan dengan gampang. Mana tuh dia? Wih ada di belakang gue coba. Udah ya, siap. Oh iya. Two extra slices for 29.99. Oh, udah kayak diskon aja. Ya? Makan pancake. Cukup. Kan? Mana lagi? Full ammo coba. Oke, Den, kemana kita? Ah. Oke, kita sepertinya naik sini udah benar ya. Hai. Uh. Halo. Eits. Oke, siap. Counter. Wait. Oh, ah, minggir. Oke, siap. Counter lagi. You look a little stupid coba. Oke, siap. Hajar terus untuk di auto aim. Woi, hampir. Wait, counter mah bro. Weh, kamu ngapain lu? <laughs> Eh, counter, eh, counter lagi juga. Oh enggak. Hai, tidak kena mas bro. Kapan dia matinya? Lama banget ya sumpah. Nice. Ini kok nambah lagi coba. Oh, tidak bisa. Boom. Sini lo. Eits, udah kena mas bro. Ada lagi? Ah, counter lagi, nice. Woohoo. Gila, keren banget gue emang. Oh ya udah biarin dia udah kesono kan. Max combo 96, mantap jiwa anjir. Udah kan kita ya udah biarin aja dia udah pada mati. Here we go again. Let's get up. Kemana kita? Oh, sini. Oke, siap. Jalan ada apa di sini? Turun ke bawah mungkin? No. Eh, ditembak-tembakin dong. Hai, sini kamu. Ya okay, nice. Aduh, buset dah. Kurang ajar juga nih orang. Hasil. Useless. Tambung, muncul. Oh, tidak bisa. Oh iya. ya, hajar terus. Nice. Bullet, how convenient. Of course, it's convenient. Mana lagi kita? Apa ini? Oh, ada ikon Deadpool di sini dan Astaga, aku baru nembakin dia, dia dan dia kayak nggak bisa tembakin ya, Kamper juga. Superhero gitu agak-agak dodo Maybe we gotta Maybe we gotta go up. Ya sabar atau ada ada peluru di sini kan lumayan. You have not purchase what? Rocket launcher ya kayaknya. Ya. Kita mau upgrade pisaunya dulu ya, pedangnya dia. Kok eko sih ngaco? Upgrade. Uh, new momentum attacks upgrade. Uh, deep Deadpool pointsnya nggak cukup kah? Ya udah kita upgrade ini dulu ya. Nah, ini juga di upgrade 3 kurang dong. 20% more damage. Nah, cukup. Oke, siap. Ya udah biarin dulu kok gitu. Mana kita sekarang? Kawasan Dexono ada apa? Penasaran gitu kan kita lihat-lihat dulu. Ah, nice. Uh, Golden Deadpool. Golden Deadpool coin apa ini? Oh, landmine ya. Kita belum butuh landmine seperti ya. Oke kita balik ke tempat tadi dulu. Mana tuh tempatnya tadi? Kita kan di sini kan? Ah, ya di sini bener ya. Alright then, kita bakal lompat-lompat dari tembok sini kan? Up si Daisy. Well then, kalau di situ ada apa? Iya, nggak bisa ya. Gak ada berarti emang, berarti emang tujuan kita sini. Yoink! Ah, auto save, nice one. Ada orang nih bisa di sini. Isa above us. Alright then, full ammo. Ih, gua nggak bisa tembakin, buset. What the hell? Well then. Eh, sudahlah. Kita nggak butuh juga nembakin mereka kok. Handle this. Terus gue mesti ganti senjata dulu kan berarti. Sini dulu. No wonder the cops are always blasting me with these things. Shotguns rock. These guys sure can take a pound. Oh ya lo. Uits, hampir. Reload. You are so nice. invited to my birthday party. You're so uninvited to my birthday party. Max combo 75 ada gampang banget ya lumayan ya. Oke, kita ganti senjata jadi pistol aja ya. Mana dia? Ada musuh kan di sekitar sini? Ada apa ini? Oh, ada granat ya. Nice. You have not purchased. Ya ampun, granat aja perlu di-purchase coba. Kan? Lewat. Oke, okay, nice. Banyak duit. Butuhan. Lewat lagi. Uh, kemana kita sekarang? Oke, okay, Den. Kita lewat sini. Ada sesuatu kah? Hai. Oke, okay, nice. Mati dia. How that look on TV? Amazing, right? How that look on TV? Amazing, right? Mana dia? Orang lainnya pada kemana sih? Ini gelap. Ini agak gelap juga ya. Hai, halo. Ah, sini lu. Look at me when I'm talking to you. Look at me when I'm talking to you. Ah, kampus lu. Let's sini lu. Nah sini lo oh. Boom Oke okay, nice Mana tuh Mana tuh satunya lagi Now that was a firefight Nah nice one Alright then Nice one Deadpool Gue suka gayamu Ah kita kayak udah bisa beli combo baru belum sih tadi tuh tadi tuh gue belum bisa beli ya ini kita bisa cek ah nice gitu dong ah akhirnya bisa kita upgrade ya apa nih QEQ, e Shift Q, Hold Q for extra damage. Coba lihat ya. Shift Q apa ini? Wow, what the hell? Kok nggak bisa? Terus kombonya emang apa aja sih tadi tuh gue pengen lihat. Uh, coba kita lihat dulu ya. Uh, eh, upgrade apa ini? QQQQ counter BE. New combo QAQ, shift Q, hold Q for extra damage, new momentum attack. Oh. Alright then. Coba ya. Kirin, kalau Sunday Light attack ya ada ada nama baru kah? Oh, siap ada. Ini kenapa cut sini? Ya? Oh Hey, I played. Looking good, babe. Looking good, babe. <laughs> You've been working out? Your pecs. I mean your breasts. <laughs> your chesties look unbelievable if you catch my drift. I can help you get off that villain D-list if Kill you... Kill this pansy! Okay, She-Man. We'll talk about your D-list pecs later. Oh, he has... Oh, okay, chef. Hajar dia, mati dia. Get in there, you idiots. Ini kita nggak bisa hajar dia apa? Ah, mau ngapain lu ah? Eh, mau ngapain lu? Oke, siap. Mati juga. Ah, mati kalian semua. Alright then. Mau ngapain lu? Ini juga mau ngapain lu? Ah, ah mau ngapain lu ah? Oke, okay, siap. Disclose are useless. Emang sih useless banget anjir. Nah, itu dia. Oto, oto. Astaga. Oh, astaga, kok di kok dia di power up anjir. A beautiful use of a beautiful weapon. Nah, sini lo. Ngeng, oh. Ah, kita ganti senjata dulu jadi pistol ya. Jadi pistol, jadi pistol. Nih, jatuh sendiri dia goblok. Oke, siap. What are you doing? Kill him. Kenapa nggak lu aja yang kill? Oke, siap. Uh. Oh, nice. Bisa combo gitu ya ternyata ya. Oke, siap. Nice, keren juga. My then, turn. My turn. Alah, gayamu coba. Oh, kita lawan bos ternyata ya. Bos pertama ya. Oke, siap. Astaga. Gak kena mas bro. Hai. Full ammo. Oke, siap. Catch. Eh, oh my god. Itu diapain gue buset? Wajir. Oh my god. Walah ditonjok dong. Run, run, run, run. Eish. Hmm. Think you're clever? Think you're cool? You ain't the only one with power, little geek. You ain't the only one power, little geek. Oh, jatuh dong. Blood, blood, blood. Blood, blood, blood. Oh my god. Push. Remember using beacon. Otto. Will this even ever end? Astaga, kena mulu gue perasaan. Gue lupa kosan dia itu. Oke, okay, nice. Oops, angle issues. Astaga. Ah, Ini kapan kelarnya coba nggak jatuh-jatuh nih orang perasaan. Siap, ganti senjata, ganti senjata. Shotgun. Walah, cu. Shotgun? Yeah. <laughs> Come on, baby, we can still work this out. You disgust me kita udah ngalahin musuh masih aja masih aja ngajak bercanda musuh kita kan Not <laughs> again. Kemana nih kita sekarang? Kok kok visualnya kayak gini? Lah. Hey, hot tits, the pipe I was offering gives way more pleasure. <laughs> the pipe I was offering, go blue. Oh, come on. Oh, come. Hello? Something, please. Something, please. Lah, dia bisa ketusuk kayak gitu coba. <laughs> Repeatedly press B to review a new one. Coba kita ya. Yeah, I'll just hang here for a while. Feels fine. With the pipe and all. Yeah, almost there. Atu, oh, Let's not do that again, okay? Hey, hey, hey. No more sewers, High Moon. Lah, dia malah mati ketusuk gini dong. Gue bisa, gue bisa, gue bisa aim dikit ke dia nggak sih? Gue pengen lihat anjir. Hai. Looks good. Gak bisa ya? Kita udah gak bisa nyerang dia ya? Sayang sekali. Alright, then. Ya guys, kita udah rekam sekitar 22 menit jadi gue ending dulu episode kayak di sini. So ya guys, buat kalian yang suka sama story sejauh ini, gimana menurut kalian agar kita ketemu sama satu bos pertama ya? Gue gua nggak tahu namanya siapa. Dia salah satu anggota dari The Villains atau apa tadi namanya itu kan? Ya. Jadi ya guys, kita bakal lanjutin besok lagi. Gue juga bahkan gak tahu kita mesti ngapain di sini ya kan. Ceritanya masih belum jelas gitu loh. Saya so, guys, kalau saya guys suka sama game ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk komentar gimana menurut kalian pendapat sejauh ini, pendapat sejauh story ini berlangsung. And ya jangan lupa juga untuk cek playlist yang di bawah kalau kalau seandainya kalian pengen lihat game apa aja yang udah pernah gue mainin sebelumnya. And ya, yeah, I'll see you in video. Thank you for watching, happy gaming bye bye.